大家好，我是金金老师，在这边先跟各位拜个早年，祝大家鼠年行大运！欢迎大家收看本次的鼠年好运特辑，要跟大家分享如何透过开工、开运以及迎财神的方式，让你可以好运一整年。 首先，让我们来看一下在新春期间的开运习俗有哪些。在除夕当天，我们是必须要做到清屯、围炉跟迎财神的。清屯就是清香灰，如果没有清屯，就等于没有把晦气给清除掉。对于家运或是对于家中的成员呢，是比较不理想的。没有完成这道手续，就容易出现上呼吸道或者是免疫系统相关的一些问题。所以，老师建议。 在你送神之后，务必要将神龛上神明跟祖先的香炉一一请下来，清扫过后，把香炉的香灰过筛，然后留下三分之一，再补上新的香灰，才算完成清屯的动作。在我们做这个动作的时候呢，可以额外做一个手续，就是老师在这边要分享的押宝招好运。 压宝呢，就是要在我们的这香炉底下呢，放下十二枚硬币，一正一反的方式，用圆形顺时钟的方式排列，代表的是阴阳有序、四季进财、月月平安、八方银贵，可以让你时时招财又纳福。如果家中没有安奉神明祖先的，你们也可以通过用红包袋的方式，或者是聚宝盆的方式来做这个压宝招好运的动作哦。 吉时呢，会是在除夕当天的四十跟五十，也就是早上的九点到下午的一点整。还有提醒大家，务必要送了神才可以做清臀的动作，否则就是大不敬哦。就像你给人家一碗饭之后，你却把人家的饭给拿走，那是不是很不恭敬呢？另外呢，围炉的当天，老师建议呢是人越多越好，才能够凝聚家里的宅气，让家运呢。 从一开始呢，就非常的旺盛。除夕的凌晨一零点整呢，也是我们一年一月一日的开始，所以务必要达到三元吉地。在这个时辰呢，也就是我们的岁之元、月之元、日之元的时候，跟家人一同倒数压秒，准备开燃鞭炮，来迎接我们的财神。 老师建议，我们可以用环保鞭炮，准时点燃，然后双手合十，祈求新年新希望，能够一切平安顺遂，财运旺旺来。那这样子呢，就可以让我们的财神呢，在第一时间来到家中，给我们祝福，让我们一整年都会财运兴盛。当然呢，在这个手续完成之后，你也可以。 把对应的数字，比如说一百六十八元的钞票，或者是一百六十八元的硬币，把它准备好，放到我们屋内的财位方，或者是聚宝盆里，来招一整年的好运气。同时呢，很多朋友呢，在这个拜拜完之后呢，初一呢就会开始进行想要做走春，好，包括还有行运探亲友。 那在这边呢，老师也先跟大家先提醒一下，我们在拜拜的部分呢，在当天呢适合的时间哦，也就是我们开炷香开门吉时呢，是子时开泰，非常的适合哦。另外可用的入日入的时辰呢，是属于我们的丑时、辰时、巳时以及午时。当天呢，这个关门的时间呢是。 焚香关门吉时哦，是我们的虚时跟亥时，因此在这两个时间呢，务必要把这个神龛前面的这个门呢哦给关起来哈，比阳台的门呢就要关闭。那要出门去走村探亲友的话，如果您要找鸟出门的话，老师建议我们可以透过子时或卯时这两个时间出门。那 您如果想要晚一点再出门的话，那建议就是用四十跟五十的时候再出门哦。走的方向尽可能先往西方行走行走，因为那边是生门，也就是财神的位置，代表的是你一一路呢走向财。所以说，如果您刚好是要往南往北方的话，我们建议呢先往西再。 透过 GPS 调整你的目的地，那让你的太极圈呢有引到财神位之后，再走其他方位才是比较好的哦。这也是开为自己呢在开春的时候呢，可以迎接第一个好气象的方式。另外，在这边跟大家分享，在初一我们这个启程的时间个别的一个状况。 子时是逢到了我们的黄道灯柜，因此它是很适合出行。丑时也是可以的。饮食的部分呢，逢到了是半吉半凶，因此在这个时候建议大家稍安片刻再出门。卯时，同时也是比较不建议。辰时的部分呢，我们可以出门出行。 四十逢到了是进入一马，所以老师建议在这个时间，我们可以到彩券行去买几张公益彩券，或者是刮刮乐，试试自己的手气。五十同时也是很适合大家去参叙之后，然后前往家中附近的福德正神庙去祭白虎，或者是在那边祈求一整年度的平安，补我们的大运。 未时的时候呢，也是一个很适合大家出行的日子。申时逢到白虎，所以如果您在当年的流年是有逢到白虎星宿入住的，建议在这个时间点呢，是最好是可以留在室内是比较理想的。酉时是属于当天的一个日冲，所以基本上这个时间我建议，如果您是在行车的，在外面的，可以的话就是。 在这个时间要走休的一个状态，可以开始在餐馆啊，或者是休息站啊，呃，要那个吃饭哦，或是稍微休息片刻再出发会是比较好的。虚实的部分呢，是很适合在这个时候可以去做联谊，跟呃朋友联系，好拜年。亥时也同样呢，是很适合可以在这个时候准备出门，呃，要包括你要去看电影，或者是邀约去唱。 唱 KTV 都是没有问题的。以上呢，这是在初一的部分，针对我们这个出行的时辰呢，老师特别为大家制作的一些小 Tips。再让我们来看一下呢，针对在呃隔年这个隔几天之后呢，要准备收心啊、开工的时候，有哪几天呢又是特别如意的？首先呢，我们在开工呢有几个要件哦，就是我们必须要知道的是。 真正的鼠年是在二月四号之后才算是迎接真正的立春，所以是说我们的开工呢会有属于年前跟年后的一个状态，不过它并不会影响大家的一个呃开运的状态。今天我们先看一下，就是适合的开工日期呢，就是年前的初一，一月二十五号，当天适合的时间呢，分别有早上的七点到十一点哦，还有下午的。 这个，呃，十一点到十三点，那切记呢，拜的方位不能是朝西方。还有这个三个生肖的朋友，属鸡、属马及属狗的朋友，在这一天要避开。如果在我们这个呃开工的时候有燃放鞭炮的话，您一定要做回避哦，才不会让您的那个好运呢，好给吓跑了。 同样的呢，在初六的部分呢，这也是属于年前的开工日期。那适合的时间呢，是我们早上的七点一直到下午的一点。那这一天呢，是不能够呃拜南方。再来就是呢，针对属老虎跟属蛇的朋友呢，在这一天呢，尽可能避用。如果真的必须要开工的话，请您一定要避开燃放鞭炮的时间。 在年前的初九的部分，这一天呢，适合的时间是相对的比较早，是早上的五点到七点的这个时候。那不能够朝西方拜。那影响的这个生肖呢，有分别是针对属蛇跟属羊的朋友。再来就是我们的正月十三，这一天呢，适合的时间呢，分别有早上的五点到七点，以及早上。 那个早上的九点到下午的一点整，同样在这一天呢，不利我们属鸡、属猪跟属羊的三个生肖的朋友，那也不宜往西面朝拜。最后一个日期呢，是我们的正月十六，这个时候其实已经过完了我们的小年了哦。那在但是呢，还是呃，在这边呢跟大家分享一下。 在这一天呢，可以用的时间呢，是我们早上的七点一直到下午的一点整。那不宜拜北方，再来就是属鼠跟属老虎的朋友，务必要回避放鞭炮的时刻。以上是针对我们这一个二零二零年开工的即刻，那请各位朋友务必呢要留意一下是否有。 哪一天呢？您是需要回避的，才不会让您呢在年初招了好运哦。可是开工的时候呢，却又泄了一点底气，那可就不好了。好，再来让我们来回头继续看一下，在春节的开运习俗的部分，除了我们刚刚讲的这个走春，还有开工的部分，老师也会建议大家呢，在初二的时候务必，如果你是已经出嫁的女儿，务必一定要回娘家一趟。 因为在初二这一天呢，是非常大力可以帮娘家聚这个气的一个时刻，尤其是在午时是非常吉祥的，所以尽可能的安排在午时的时候就回娘家聚餐，然后再出游会是很理想的。那初三的部分呢，老师建议大家可以困八爸，让我们呢这个从除夕呢一路下来的这个。 这个繁忙的跟紧绷的情绪能够稍微得到一点缓解。睡饱之后呢，在当天记得礼拜这个初三呢，我们是先少去跟人家做拜年的动作哈，因为会缝到刺口。那让自己的精神呢，能够达到一个呢高点。那在初四的部分呢，老师建议，如果我们有要迎神的，务必一定要附上这个甲马。 哦，让神明呢也可以换上新的服装跟装备哦。那这个甲马呢，呃，有燃烧化呢，也可以让这个灶神啊，还有我们要当天迎的这个财神呢，都会比较开心一些。如果呢，你有在当天要去拜那个土地公的部分呢，务必要奉上花生跟糖果，会是更如如意的。 另外，就是在初五的部分呢。通常我们都是说，在初五，因为我们有祭财神，所以它代表是送穷。那很多的朋友也会选择在这一天，会把累积的这些垃圾啦，会在当天去做抛弃哦。所以是说，我们初五的部分一定要去把这个垃圾呢整理好。那再来就是说，老师也会建议大家可以在当天呢，呃，大鱼大肉好几天之后，在当天做包饺子，因为。 饺子的形状其实呢，它很像元宝，所以它其实也可以代表的是说，我们这个祭财神的时候呢，用用到的这个元宝，让自己能够饱饱满满的口袋。但是呢，在这个捏的动作的时候，它这个封口呢，也象征的是我们可以希望呢，在今年度之外呢，小人的口呢都把它给封起来了，让小人呢可以远离我们是非呢。 可以不沾边哦，所以老师建议大家不妨在初五的时候，可以跟家人一同包包水饺，然后吃个水饺，让自己讨一整年度的吉祥哦。好，以上呢是针对这一个特刊的属你好运特辑，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。如果呢你想要收到更多的开运。 偏方跟每周运势，请务必记得按下订阅小铃铛。我是金玲老师，感谢您这一次的收看，我们下次再见喽，拜拜。